Ode jedno. Prvi maj, jezero Ada. Uživo, samo za vas TV7, kup sedmica. Belgrade, velkome welcome. <laughs> welcome Serbia Tourism 7. Right, change room. Thank you.

To je imam sodu. Pa da vidim.